天川しずきのゼロからでも OK お絵かき講座の天川しずきです。今回は天川流手を描く、塗る練習法を紹介したいなと思います。色塗りの難しさはデフォルメ加減なので描きたい方向性のジャンルにマッチした塗り方をあらかじめ決めておくとスムーズです。実物の影などをそのまま塗る練習ではないことがポイントです。この動画の場合だと 女性向けジャンルの男性キャラの塗りを参考にしております。自撮りの写真を用意します。手のシルエットを参考に線を描きます。手の描き方講座動画もあるので手を描くのが苦手な方はぜひご覧ください。リンクを貼っておきます。 線画を描き終わったらいよいよ色塗りです。ベースカラーを塗る。ハイライトと反射光を塗る。ヒプノシスマイクやグラブルを参考にがっつり塗ります。大まかな掛け塗りのコツ。腕部分など上向きに湾曲している部分は線画付近に影色を吹きつけて指部分など下に湾曲している場合は中央部分に影を入れます 立体的なお腹の塗り方動画にエッジの効いた影の塗り方を解説しているので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。 落ち掛け写真を参考に塗ります線のシルエットと落ち掛けと凹凸は実物を参考にしています ハイライトと反射光付近の線画の色を明るい色にして完成です。こんな感じで手を描く、塗る練習をしています。等倍スピードで見たい方は、ライブ配信のリンクを貼っておきますので、アーカイブをご覧ください。いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ライブ配信もよくやっているので、ぜひ遊びに来てくださいね。それでは、終わりご視聴ありがとうございます。お絵かきに正解はありません。 どんどんアレンジを加えたり自分なりのやり方を見つけて完成イメージに近づけてくださいねそれではお疲れ様でした